Yo, Sus, sus Music, hermano. Yo, dale greño paisano. Yo. Mi mente se abre cada que comparto el arte de expresarme. Esto se expande, mis oídos tienen hambre de escuchar algo tan fuerte se desarmen. Yo, se desangran cada que tiro una barra. Tus líneas son de chocolate, no me late, los parto en partes. Es hora de acostumbrarse. Llegó la dupla más potente del valle. Buena rima para que tu conciencia labore. Elaborando lírica perfecta para que lo comprendas, compadre. Yo, mi mente se abre. Yo, se expande. Imaginando siluetas para palpar lo que siento El universo me está llamando Quiere que siga evolucionando Esta capacidad para encontrar las palabras correctas Para explotar Negro este flow no se puede comprar Con greño demostrando lo que es la calidad Pana, muchos quieren ser como los grandes Pero no tienen una pizca de esta hambre para rimar, encontrar un beat perfecto para sacar las líneas. Hermano, me estoy transformando, estoy huyendo de un universo plano. No, no soy científico, pero he encontrado un flow inquietante, como de antes. Yo una rima te saco entre dientes, te lo separo con un solo golpe, hermano. En un sample demostrando lo que es rima de verdad. No estoy contando lo que escucho de los demás. Imágenes elaboradas estoy observando para que te quede claro. Asesino por deporte, demostrando el porte elegante para cortar esos bajos, enseñando cómo se hace el trabajo, escribiendo letras con significado para que tus oídos entiendan algo, tu cerebro tenga algo claro y de pronto te estés transformando. Yo, esto es algo delicado. Mi mente se abre cada que comparto el arte de expresarme Esto se expande, mis oídos tienen hambre de escuchar algo tan fuerte que se desarmen Yo se desangran cada que tiro una barra Tus líneas son de chocolate, no me late, los parto en partes Es hora de acostumbrarse, llegó la dupla más potente del valle, man Buena rima para que tu conciencia la pule Elaborando lírica perfecta para que lo comprendas, compadre. Yo, mi mente se abre, se expande. Yo, sus Music, yo, para que te quede claro. Yo, tal creño, hermano. Yo, soy sus paisanos.